ધરી બાલોટી સમજા થાજો પીરજી હા બધા ઓ મારા રણુ જાનારા જીજી જીજી જી રમણ રણુ જાના ઓ બાબા રા હે મારા રામા રે ધણી તારો મહિમા ઘણો રે વારે આવજો વારે ಶ್ರೀ ವೇದಾರಮಯ माता ने